waarom wilde jij graag wat met auto's gaan doen? wat was dat dan? Dat nou, de passie ligt bij het feit, ik was eh, klein kind al eh, opgegroeid tussen de auto's. Ja. Uh, toen op een gegeven moment bij een uh, groot concern gaan werken, dat, ja, dat, was helemaal mijn ding. Alleen ik miste nog een stukje, het laatste stukje zelf doen. Dus uiteindelijk uh, ben ik dat tien jaar geleden ja, voor mezelf begonnen. En dan ja, ik wilde het zorgen, een stukje mobiliteit, klanten omgaan, auto repareren. Dus gewoon het complete verhaal wat, wat daarbij komt. Dus wat is het contact dat mensen met jou hebben? Als iemand zegt, nou, ik, ik, ik, ik kom vaak bij Roy eh, en Roy is, of, of ik ga naar Roy omdat, wat denk je dat ze dan zeggen en waarom? Nou, ik denk dat ze zeggen dat eh, een hele aardige jongen, en in ieder geval eh, mijn, mijn, mijn mobiel houdt, mijn, ja, zorgt dat, ja, dat het zorg wordt om mijn auto ja, goede handen, gerepareerd wordt, uh, eind van de dag, ja, dat ze met een vandaag kunnen uitrijden. Wij zijn ja, toch eigenlijk wel druk met eh, social media. Wij zorgen dat eh, Facebook prima eh, up-to-date blijft. Dat daar gewoon leuke nieuwe dingetjes verteld worden. Dat we daar de tips in geven. In de winter geven we tips zodat je je auto start. dat, nou ja, alles wat er maar tegen kan zitten in de winterperiode, die laten we daar eventjes voorbij gaan. Dat doen we op Facebook, maar dat doen we ook op Twitter. En daar zijn we eigenlijk ook wel met Google Plus. En eigenlijk kom je ook weer niet uit op LinkedIn en eh, op die manier laten we eigenlijk online laten we ons bedrijf eh, zien en eh, introduceren we het eventueel en proberen op deze manier een nieuwe doelgroep aan te boren. volgen jullie ook op die social media? Is, wordt dat ook echt die verbinding gemaakt online en offline? Nou ja, op zich volgen de klanten ons ook en het is ook gewoon leuk dat er mensen op onze social media bedanken voor de goede service, maar dat gaat ook wel offline met kaartjes en bloemetjes en heel veel gebak. Maar ook, <laughs> maar ook toch wel online. En dan vraag ik dan ook gewoon van, joh, deel het graag op onze pagina. Want dat willen eigenlijk onze vertrouwde klanten willen dat, willen dat weten. Maar eigenlijk ook onze nieuwe klanten willen het weten. Ik denk eh, dat we hier een mooie eh, online-offline eh, combinatie hebben. Social media voor autobedrijven? Ja, zeker. Maar je niet onderuit. Oké, twee keer een jaar.